Давай, давай. Уф. Давай, Миранда. Давай, Миранда. Давай, Миранда. Давай, давай, давай, давай. Caralho. Uf. Uf. Eu pego, vou jogar essa merda. Vamos para vamos para cá. Bora. Primeira, primeira vez que eu chegasse assim, nos 600. E agora? Você que é mais grande, então já estão tá aqui. Como é que o Santo e está chegando em 700? 533. Давай, Miranda. Uou. Uou. Porra, filha da puta, é. Caralho do Miranda. Você vem pequena cidade. Filha da puta. Bro, спасибо. <laughs> Porra, ai, caralho. with me.